היי hey גייז, מה קורה? אז uh, ברוכים הבאים לערוץ שלי, וכמו שאתם רואים, אני לא מאופרת, כי זה הסרטון הראשון שאני מצלמת לערוץ שלי במהלך החודש שאני לא מתאפרת, אני עושה אתגר חודש ללא איפור, um, ולכן ניסיתי קצת, כאילו, זה, זה הרגיש לי נורא נורא ריק וחיוור, אז ניסיתי עם תכשיטים קצת, כזה לתכשט את עצמי, <laughs> שלא יהיה כל כך מעפן. אז הרעיון לסרטון היום באמת הגיע מכם, מהצופים שלי, מהעוקבים שלי, שכתבו לי בכל מיני מקומות, אם אני יכולה לעזור להם אה, עם טיפים על איך למצוא עבודה על החופש הגדול, אני יודעת שיש המון המון המון בני נוער שצופים בי, וחשבתי שבאמת זה רעיון נפלא לעשות טיפים אה, פרקטיים, גם חשבתי שבתוך הסרטון הזה אני אכניס כבר כל מיני דברים על זכויות שלכם, לצערי יש הרבה מקומות עבודה, הרבה מעסיקים שמנצלים את בני הנוער במהלך החופש הגדול ובאופן כללי במהלך כל השנה, יש לכם זכויות מאוד מאוד אה, ספציפיות ומיוחדות שרק לכם שייצרו אותם בשביל שלכם יהיה טוב, כאילו לא לעבור את הגבול כי מאוד קל לנצל בני נוער. אז רציתי גם בסרטון הזה לדבר איתכם קצת על הזכויות שלכם כדי שתדעו אם מנצלים אתכם או לא, אה, שתדרשו את מה שמגיע לכם וגם טיפים על איך אפשר למצוא אה, עבודה במהלך החופש הגדול. אולי חלק מהטיפים גם יהיו רלוונטיים לא בחופש הגדול. אז קודם כל בואו נתחיל מזה שבמדינת ישראל מותר לעבוד אך ורק מגיל 15 אה, כשיש בעצם תקופה של לימודים לימודים וכשאין תקופה של לימודים כמו חופש הגדול אז מותר מגיל 14. אם אתם מתחת לגיל הזה sorry לא תוכלו לעבוד בצורה רשמית אבל עדיין תמיד אפשר למצוא כל מיני עבודות פה ושם כמו לשטוף לאנשים את הרכב, לשכנים, אה, לשמור על ילדים, לעשות בייביסיטר, כאילו יש אלף ואחת דברים ותכף נדבר על זה על טיפים למצוא עבודה אבל אה, זה לא עבודה רשמית, זה לא מעסיק רשמי ובלי טפסים ולכן גם כל הזכויות שאני מדברת עליהן הם תקפים רק מהגיל בגילאים האלו, 14 כשיש חופש הגדול ו-15 במהלך כל השנה. אוקיי, אז כמה דברים שחשובים לדעת אם אתם אה, כן הולכים לעבוד במקום רשמי. קודם כל לגבי ביטוח לאומי. ביטוח לאומי זה משהו שבעצם כל מי שעובד במדינה משלם סכום מהמשכורת שלו עבור ביטוח לאומי. בחלק מהמקרים התשלום לביטוח לאומי מתבצע על ידי גם המעסיק וגם העובד, אבל במקרה שלכם בני נוער אתם פטורים לגמרי מלשלם ביטוח לאומי. הסיבה בעצם שאנשים משלמים ביטוח לאומי מהמשכורת שלהם במשך שנים זה כשהם יגיעו חס וחלילה למצב שהם יצטרכו את הכסף מביטוח לאומי, זאת אומרת אם נפצעו והם לא יכולים לעבוד, או הם בהיריון והם יוצאים לחופשת לידה, יש כל מיני מיני סיבות שאנחנו בעצם צריכים לקבל מתישהו בחיים שלנו כסף מביטוח לאומי, אז זה בעצם הסיבה שביטוח לאומי לוקח מאיתנו כסף, זה סוג של ביטוח. זה קצת מבאס, <laughs> אני יכולה להרחיב על זה בסרטון אחר, אבל הרבה אנשים באמת מתלוננים על ביטוח לאומי, כי זה במהלך הרבה הרבה שנים בחיים שלנו לוקח מאיתנו האנשים העובדים הרבה הרבה כסף, וכשאנחנו באמת באמת צריכים אותם, אז הסכומים שהם מעניקים לאנשים שבאמת צריכים את זה הם יחסית נמוכים. אז הרבה אנשים מאוד עצבניים על ביטוח לאומי, אבל היי, hey, אתם בני נוער ואתם לא צריכים לשלם ביטוח לאומי, אז יש לכם פטור מלשלם ביטוח לאומי עד גיל 18, זו זה אומר שהמעסיק שלכם חייב לשלם עבורכם את הביטוח הלאומי. דבר שתיים שאני רוצה שתדעו זה לגבי מס הכנסה. כל מי שעובד בעצם צריך לדווח על זה לרשויות המס ובעצם משלמים מיסים על כסף שמרוויחים. המדינה מקבלת כסף עבור זה שאנחנו עובדים, איזה כיף. אבל בעצם זה דרך אה, של המדינה לקחת מאיתנו באמת מיסים כדי לממן את כל הדברים שצריך לממן במדינה, כמו חינוך ורפואה וביטחון ו... תשתיות והכל. אתם, בני נוער, לא פטורים לגמרי ממס, פשוט אתם צריכים לדעת שמשלמים מס הכנסה רק מסכום מסוים שהם מרוויחים, רק בסכומים שהם יחסית גבוהים, כשכל השכר החודשי עובר סכום מסוים, זה נורא נורא תלוי במה אתם עובדים ובני כמה אתם וכאלה, אבל זה סביב ה-7,000 שקל בחודש אפשר להגיד, ובדרך כלל בני נוער לא כל כך מגיעים לסכומים האלה, בוא נגיד את האמת, כי גם לוקחים ממוצע שנתי, זאת אומרת צריך להגיע לממוצע שנתי, זאת אומרת יש איזה סכום שנתי שצריך להגיע אליו, ורק מזה מתחילים לס... לשלם מס הכנסה. ובדרך כלל בני נוער שכאילו רק עובדים בחופשות, או אחרי בית ספר, או אם זה רק בחופש הגדול, אתם לא תגיעו לסכום החודשי הזה, ולכן בדרך כלל אתם לא תצטרכו לשלם בכלל מס הכנסה. לפי החוק מותר לבני נוער לעבוד רק 8 שעות ביום ועד 40 שעות בשבוע. אז כל המקומות האלה שטוחנים אתכם במשמרות של 10 שעות ביום זה לא חוקי. זה פשוט לא חוקי. 8 שעות ביום עד 40 שעות בשבוע. זהו, סטו. איזה כיף לכם. ואם אתם מתחת לגיל 16, אסור לכם בכלל לעבוד אחרי השעה 8 בערב, והגילאים 16 עד 18, אסור להעסיק אתכם אחרי 10 בלילה. זה כבר לילה, זה לא ערב. <laughs> וגם אסור לכם להתחיל לעבוד לפני 6 בבוקר. זאת אומרת, בשעות הלילה של ממש, אסור לכם לעבוד. איזה כיף, לכם, נכון? כן, כן, כל מיני עבודות כאלה של קייטרינג, שמעסיקים אתכם עד 2-3 לפנות בוקר, לא חוקי, לא חוקי. גם תדעו שאם אתם עובדים אה, שש שעות או יותר, משמרת של 6 שעות או יותר, מגיע לכם 45 דקות של הפסקה, זה לא חייב להיות ברצף, אבל חצי שעה מזה חייב להיות ברצף, כדי שתוכלו לאכול ולנוח. אחר כך אה, יכול להיות שישלימו לכם רבע שעה מתישהו אחר, או פשוט לתת לכם את כל 45 דקות ביחד. אבל חצי שעה ביחד חייב להיות לכם. אז שאף אחד לא יגיד לכם, קחו פה 10 דקות ופה 10 דקות ופה 10 דקות. אתם חייבים במינימום את החצי שעה ברצף, ומגיע לכם עוד רבע שעה אם אתם עבדתם יותר משש שעות. אבל אם יצא לכם לעבוד בערב חג או יום שישי, ואז באמת המשמרת לא מגיעה לשש שעות, בלי קשר, חייבים לתת לכם חצי שעה של הפסקה. מקווה שזה היה ברור. עכשיו לגבי התשלום, אז עד גיל 16 אתם חייבים להרוויח 70% משכר המינימום, לפחות. זאת אומרת, אם ישלמו לכם יותר, מעולה. אבל לפחות 70% משכר המינימום. שכר המינימום זה בעצם סכום שמשתנה מדי שנה, או כן, מעדכנים אותו כאילו בדרך כלל מדי שנה או פעם בשנתיים ולכן בגלל שהסרטון הזה עולה עכשיו אבל הוא יישאר ביוטיוב ויכול להיות שמישהו יראה את הסרטון הזה בעוד שנה או שנתיים או אפילו בעוד עשר שנים אז אני לא רוצה כרגע להגיד סכום מדויק אז פשוט תעשו גוגל שכר המינימום כרגע בישראל ותעשו חישוב אם אתם מתחת לגיל 16 מגיע לכם לפחות 70% מזה זאת אומרת שזה השכר פר שעה שמגיע לכם אם אתם מתחת לגיל 17 אז 75% משכר מינימום ומתחת לגיל 18 אז אה, 80% משכר המינימום. ואם אתם כבר עברתם את גיל 18, אז פשוט 100% שכר מינימום, זה מה שמגיע לכם. <laughs> שוב, זה המינימום. תמיד אפשר לשלם לכם יותר, אפילו רצוי. עוד משהו שחשוב שתדעו, שלבני נוער חובה למעסיק לשלם על הנסיעות שלו. זאת אומרת שאם אתם צריכים לקחת אוטובוס הלוך וחזור למקום העבודה, אז מה שאתם משלמים הלוך וחזור זה המעסיק חייב לשלם עבורכם. אבל שימו לב שאם אתם צריכים ממש לטייל מממש ממש רחוק, או כל מיני כלי תחבורה כאלה ואחרים, אמ, אז יש מקסימום שהמעסיק צריך לשלם לכם ביום, זה סביב ה-22 שקלים. אם אתם סתם כאילו מתעצלים ולוקחים רכבת, וזה עולה לכם יותר, ויכלתם לעשות את זה באוטובוס ביותר זול, אז המעסיק יכול לבוא ולהגיד לכם, אם אתם לוקחים את הרכבת, בסדר, אבל אני לא משלם לכם את כל הרכבת. אה, אם יש תחלופה או אופציה לקחת אוטובוס וזה יעלה פחות, הוא יכול להגיד לכם, אני משלם לכם אך ורק על האוטובוס. שימו לב שבשום פנים ואופן גם אסור למעסיק או מעביד לבקש מכם לעשות משהו שנראה לכם מסוכן, לא בטיחותי. תעמדו על הזכויות שלכם, אם משהו נראה לכם לא הגיוני ובאמת באמת מסוכן, אל תעשו את זה. אם משהו נראה לכם לא הגיוני, אל תעשו את זה. בואו נגיד ככה, אם מישהו מפטר אתכם בגלל שאתם לא הסכמתם לעשות משהו ששם אתכם בסכנה, אתם יכולים כאילו לתבוע אותם, או לקחת אותם כאילו לבית דין, ל... איך קוראים לזה? בית דין לעבודה. זאת אומרת, הם לא יעשו את זה, כי את אתם יכולים פשוט לתבוע אותם. אז אם אתם תעמדו על שלכם ותגידו זה מסוכן, זה אני לא עושה, הם, אסור להם לפטר אתכם על זה, אז רק שתדעו. אוקיי, אז עכשיו שאתם יודעים מה מגיע לכם, בואו נדבר על... איפה אני באמת ממליצה להתחיל לחפש עבודה לחופש הגדול? אז קודם כל אתם צריכים להבין קצת את הראש של מעסיקים. מעסיקים, כאילו זה לא מי ישתלם להם, לקחת עובדים במשך חודשיים, שלפעמים בעבודות מסוימות לוקח רק חודש ללמד אתכם איך לעשות את זה, ואז כאילו חודש הם צריכים ללמד אתכם, ואז אה, חודש הם בעצם מרוויחים מזה שאתם עובדים. זה הרבה פעמים לא משתלם ולכן מאוד קשה לבני נוער למצוא עבודה לתקופה של חודשיים. אז מה שאתם יכולים תמיד לקחת בחשבון זה אם אתם באים לחפש עבודה בחופש הגדול, תגידו למעביד או למעסיק שמעניין אתכם אה, להתחיל עכשיו בחופש הגדול ואם הכל ילך טוב ו- וכמו שצריך, תשמחו גם להמשיך לעבוד שם אחרי שעות הבית ספר, אפילו אם זה פעמיים או שלוש בשבוע, אבל כן תרצו להישאר שם גם אחרי, אם זה באמת נכון. כי זה יגדיל את הסיכוי שמעסיק אפילו ייקח אתכם. יש יתרון למעסיק לקחת בני נוער, אמ, כמה, כמה יתרונות בוא נגיד את האמת, אחד בגלל שבאמת אה, בני נוער הם זולים יותר כי לא צריך לתת להם את כל השכר מינימום אלא פחות, מצד שני גם בתור אה, מעסיקים אז בני נוער מאוד קל ללמד אותם ולכן אני יכולה להגיד לכם שאני בעצמי מאוד אוהבת להעסיק בני נוער, כי הם באים עם הרבה מוטיבציה, הם רוצים לעבוד, ומאוד קל ללמד אתכם, כי כאילו אין לכם עדיין ניסיון עבודה, מישהו אחר, מקום עבודה אחר עוד לא קלקל אתכם עם הרגלים לא טובים. וגם באמת ככל שאנחנו צעירים יותר, יש לנו יכולת למידה יותר טובה. אז אם יש אה, איזשהו משהו טכנולוגי נגיד לצורך העניין, איזשהו מערכת אה, מסובכת במחשב, הסיכוי שבני נוער ילמדו את זה מהר הוא הרבה יותר גבוה מאשר עכשיו אם אני אקח אישה בת 50 ואני אנסה ללמד אותה להשתמש באיזשהו מערכת מערכת מסובכת. אז יש הרבה הרבה יתרונות גם לקחת בני נוער, ואתם צריכים פשוט להקצין את היתרונות של לקחת אתכם, כשאתם רוצים שיקחו אתכם. <laughs> זה מזכיר לי אבל עוד משהו קטן שרציתי להגיד אה, מקודם, ועכשיו נזכרתי, שאם יש איזושהי תקופת התלמדות, אין דבר כזה שלא משלמים לכם על זה. אה, זה גם משהו שאתם חייבים חייבים לדרוש. אני יודעת שיש המון המון המון מסעדות, וקייטרינגים, וכל מיני מקומות כאלה, שהם פשוט מנצלים בני נוער שלא יודעים את זה. והאמת, לא רק בני נוער, גם למבוגרים שלא יודעים את זה הם עושים את זה, והם אומרים שיש בהתחלה אה, שלושה ימי התלמדות ועל זה לא מקבלים משכורת. אין דבר כזה. אתם שם, אתם מקבלים משכורת. זה אין, אין, אין, אין, אין דבר כזה. אתם יכולים גם לנצל את זה ולהגיד ההתלמדות שלי היא מהירה וקצרה, וככה אתם לא תצטרכו, כאילו, אני לא אצטרך אה, כל כך הרבה התלמדות. אני אלמד מהר ואני אהיה מצוין ואני ישר יתחיל אה, לעבוד ולתת לכם אה, את הכל. אז משהו קטן שרציתי להגיד. <laughs> כשאתם מחפשים בעצם בחופש הגדול, הייתי מתחילה קודם כל באמת ממקומות שנראה לכם הגיוני שבתקופה הזו של הקיץ הם צריכים יותר עובדים. כל מיני מקומות שקשורים נגיד לתיירות, או לבילויים, בדרך כלל יש יותר עומס בקיץ ולכן צריך גם יותר עובדים. אז בואו נחשוב הגיוני, מה עושים יותר בקיץ? לונה פארקים, מסעדות, בתי קפה, בתי קולנוע, מלונות, חוף הים, כל מה שקשור בעצם, אה, פארקים כאלה של פסטיבלים, נגיד פ- פסטיבלים של מוזיקה תמיד צריכים כאילו סדרנים, דברים כאלה, כל מה שקשור כאילו לקיץ. אז תחשבו אתם, איפה אתם מבלים הרבה בקיץ, ולמקומות האלה תפנו. עוד מקום שהייתי מחפשת זה עיריות. להמון המון עיריות ולגופים גדולים, כאילו חברות ממש ממש גדולות, יש כל מיני תוכניות מיוחדות כדי להעסיק בני נוער בקיץ. אז הרבה עיריות יש את זה, אז פשוט באמת תפנו לעירייה אצלכם, איפה שאתם גרים, ותשאלו אתם, תשאלו אותם אם יש להם תוכנית מיוחדת לעבודה לבני נוער בקיץ. גם אם אתם הולכים למקום גדול, או עירייה, משהו מסובסד כזה, אתם יכולים, מסובסד? לא מסובסד, משהו מסודר, <laughs> זה מה שהתכוונתי להגיד. אם אתם הולכים למקום מסודר כזה, אתם יכולים להיות בטוחים שאת כל הזכויות אתם מקבלים, כי זה משהו כאילו, שה... נגיד העירייה זה של המדינה, וגופים מאוד גדולים, כמו מייקרוסופט וגוגל ואינטל וחברות כאלה, כאילו, אתם יכולים להיות בטוחים שהם עושים את הכל לפי החוק. אז גופים מאוד גדולים יש להם כל מיני תוכניות לשילוב בני נוער, במיוחד גופים מסחריים גדולים, כמו חברות ממש גדולות, כמו שאלה שעכשיו אמרתי, בזק ו... ו... טבע וכל מיני כאילו באמת ארגונים נורא נורא נורא נורא גדולים, אה, תנובה, שטראוס, כל מיני כאלה. המחשבה שלהם זה שאם הם יתחילו להשקיע בבני נוער כשהם ממש ממש צעירים, אז יכול להיות שבאמת הבני נוער האלה מתישהו יהפכו להיות גם עובדים של החברה. גם מחבר אותם לחברה, אז אה, זה מקום מאוד מאוד טוב לחפש. המקום הבא שהייתי מחפשת, או נגיד ה... הנכס הבא שיש לכם זה ההורים שלכם ואנשים סביבכם. אין שום בושה ללכת לאמא, אבא, דוד, דודה, סבתא, שכנה ואם אתם יודעים שהם עובדים בארגון גדול או סתם בארגון, להגיד להם, או האמת אפילו אם יש להם עסק משלם, להגיד להם היי אני עכשיו חופש הגדול וזה ואני אשמח, אל תגידו אף פעם שאתם רוצים כסף, תגידו שאתם שמחים לצבור ניסיון ואתם אה, רוצים כבר להתחיל לצבור ניסיון אה, בעולם העבודה. האם הם מחפשים, אולי הם יכולים לבדוק, אולי הם מכירים מישהו זאת אומרת, מה שנקרא באנגלית word of mouth, מפה לאוזן, עובד בדרך כלל הכי הכי טוב. אז אם יש לכם אנשים באמת מסביבם, פשוט תתחילו להפיץ את השמועה, אולי תבקשו מההורים שלכם אפילו שישאלו את החברים שלהם. אל תתביישו, כי בסופו של דבר זה לא משהו שצריך להתבייש ממנו, ההפך. כל בן אדם מבוגר ששומע שילד בן 16 רוצה להתחיל לעבוד, זה כאילו מראה עליו הרבה הרבה דברים טובים. יפה, הוא רוצה להיות עצמאי, הוא רוצה לצבור ניסיון, הוא אחראי, הוא, הוא רוצה כאילו להיות בן אדם משלו, הוא לא רוצה כל היום לשבת בבית ולראות טלוויזיה ולבד. לבקש כסף מההורים שלו. אז זה מראה עליכם הרבה הרבה דברים טובים, אז אל תתביישו, ההפך. תקצינו את זה ותספרו לכולם שאתם מחפשים עבודה. עוד מקום שכמובן מצוין, אבל אם אתם רואים את זה עכשיו במהלך החופש הגדול, יכול להיות שזה כבר מאוחר מדי, יכול להיות שלא, אבל אם אתם רואים את הסרטון הזה אה, שנים אחרי שכבר פרסמתי אותו, פשוט תתחילו מוקדם, וכמובן שקייטנות זה אחלה אחלה מקום. אם אתם יודעים להיות מצילים או דברים כאלה, זה אחלה אחלה עבודה. כמובן בקיץ, כמו שאמרתי, חוף הים, בתי מלות, בריכות, אם אתם יודעים לעשות כל מיני דברים מיוחדים. אם יש לכם איזשהו skill, איזשהו כישרון שאין לכולם, תנסו לחשוב איך אתם יכולים להשתמש בזה במהלך החופש הגדול. להרבה הרבה מלונות, הר הרזורטים בים המלח ואילת, אם אתם גרים באזורים האלה, אז יש להם כזה kids club, מקומות שמפעילים את הילדים, אז אם אתם אוהבים ילדים אתם יכולים לפנות לשם, אם אתם יודעים להעביר איזשהו חוג מעניין. נגיד ואת רקדנית מאוד מאוד טובה, אולי את יכולה להתחיל להעביר בבתי מלון שיעורי ריקוד ל... לילדים שם, או אפילו למבוגרים שם. תנסו לחפש את הכישרון שיש לכם שהוא ייחודי, ותנסו לחשוב איך אתם יכולים להפוך את זה לעבודה. אני יכולה להגיד לכם שמקום שתמיד תמיד תמיד מחפש עובדים, זה חנויות של אה, בגדים, רשתות גדולות בקניונים. תמיד חסר להם כוח אדם ואתם כוח אדם זמין וזול זה מקום שכאילו obvious שתוכלו למצוא עבודה באמת זה לא כזה זה לא כזה קשה למצוא עבודה בחנויות כאלה נכון שהם מרוויחים במקומות האלה כאילו פחות אבל מצד שני אני חושבת שהתנאים הרבה יותר נעימים הרבה יותר כיפיים אתם לא עובדים קשה אתם במזגן כאילו אם אני כזו אם הייתם אומרים לי להרוויח פי שתיים ולקרוע את התחת sorry על הביטוי, אבל זה נכון. בקייטרינג, עד שלוש לפנות בוקר, וכאילו לא יהיו לי חיים, ואני אסריח, ואנשים יהיו אליי מגעילים, יתייחסו אליי לא כמו שצריך, ואני לא אקבל את הזכויות שמגיעות לי, או לה, להרוויח חצי, ופשוט להיות במזגן כל היום ובקניון, ו hey, גם אני אקבל כאילו הנחה כנראה בחנות שאני אעבוד בה, אז אני מאלה שהייתי בוחרת להרוויח קצת פחות, אבל גם ליהנות מהדרך, you know what I mean? אני כזו. אז תעשו את השיקולים שלכם, אבל אה, שתדעו שקניונים זה כמובן אחלה אחלה אופציה. אוקיי, עוד משהו שזה אולי לקצת יותר בוגרים מהבני נוער שצופים בי, אולי אלה שהם בני 17-18 כבר, 18 אה, זה כבר לא בני נוער, <laughs> אז אולי רק גיל 16-17, אבל אני יודעת שכאילו זה אחלה עבודה גם להיות אה, יחצנים במסיבות, זה לא משהו שאני מכירה באופן אישי, אבל אני... מכירה הרבה בני נוער שכאילו עושים את זה. אם אתם יוצאים למסיבות, אם אתם מכירים יחצנים של מסיבות, תשאלו אותם איך אפשר להיכנס לזה. אני יודעת שזו עבודה ממש ממש טובה כי משלמים הרבה, כאילו אתם מקבלים פר כל מי שנכנס למסיבה דרך השם שלכם, וגם אתם נהנים על הדרך. זאת אומרת, זו עבודה ממש כיפית כי מכירים ככה הרבה אנשים, ואתם יכולים לשלב אה, עבודה ובילויים. אז זה נחמד, אה, אני יודעת שיש הרבה אנשים שמאוד אוהבים את זה, אני גם יודעת שזה לא כזה קל לקבל עבודה כזו, אז אה, אם יש לכם דרך או קשר, אל תשללו את זה, זה יכול להיות ממש ממש כיף. אני ממליצה לחפש עבודה קרוב לבית. <laughs> זה יעשה לכם חיים קלים. אם זה במרחק הליכה, עוד יותר טוב. אז אל תשכחו שזה כאילו תקופה קצרה, אתם עושים את זה בשביל כזה אקסטרה כסף על הצד, בשביל לצבור ניסיון, לא צריך כאילו להתחיל to schlep all over the country. כאילו, אתם לא צריכים ממש להתחיל לקחת רכבות ואוטובוסים וזה, כאילו אם יש לכם משהו שבמרחק הליכה מהבית שלכם, זה גם יעשה לכם הרבה הרבה יותר כיף להגיע לשם, וגם אם יש אה, מישהו שצריך אה, החלפת משמרת, זה לא כזה תיק בשבילכם להגיד סבבה אני אחליף איתכם כי אני גם ככה מרחק הליכה משם. עכשיו שדיברנו על זה אני אסיים את הסרטון בכמה טיפים על איך בכלל לגשת, איך בכלל לבקש, לשאול האם אתם צריכים עובדים. בואו נתחיל מזה שעשו רשימה כל המקומות שאתם רוצים ללכת. אז נגיד המכולת ליד הבית, הבית קפה ליד הבית, החוף הים, הקולנוע, בקניון, כל מיני חנויות ולא משנה מה. ותכינו בבית קורות חיים. עכשיו מן הסתם לא יהיה לכם קורות חיים כל כך כל כך עשיר ומלא כי אתם בני נוער וכמה כבר עשיתם בחיים. ברור. אבל אני חושבת שזה כן נראה הרבה יותר מקצועי אם מישהו בא עם איזשהו דף. עכשיו על הדף באמת רק צריך להיות רשום השם, התאריך לידה שלכם, מספר תעודת זהות, המספר טלפון וכתובת לי, ליצירת קשר. ואם בא לכם אפשר גם לשים תמונה קטנה, לא תמונה שלך כאילו עם חברות בביקיני, מבלה, לא כזה. תמונה סולידית, זה יכול להיות אפילו אה, תמונה כזה מהתפר של התיכון, או משהו שכאילו מייצג אתכם בתור אנשים אחראיים ולא party animal, אמ, אבל תמונה זה דרך טובה שהמנהל שקיבל את הקורות חיים גם יזכור מי זה היה, אם הוא מקבל הרבה. אתם יכולים להסתכל באינטרנט איך להכין קורות חיים, אבל תרשמו כמובן את הלימודים ו- ובאיזה כיתה אתם אה, נמצאים כרגע, או עולים לכיתה ככה וככה, וכל דבר נוסף שעשיתם בחיים שאתם חושבים שיכול לתרום לעבודה. אם עשיתם קורס אה, אחייה, אם הייתם בייביסיטרים, אם למדתם שפות, אם אתם יודעים שפות, אם אתם מדברים מהבית שפות, זה גם טוב לרשום, כי תמיד טוב שיש עובדים, נגיד במסעדה שיש בה הרבה תיירים, אז פתאום מישהי דוברת אה, צרפתית, מעולה, אז תרשמו את זה. אם אתם טובים בתוכנות מסוימות במחשב, אם אתם, יודעות, אה, אם אתם יודעים לצורך העניין צילום ברמה גבוהה או עריכה, יודעים לנגן במשהו, כי גם אם זה לאו דווקא ממש רלוונטי לעבודה שאתם מחפשים, כאילו אתם אומרים מה זה קשור שאני מנגן בתופים ואני מחפש עבודה כאילו במפעל, סתם. זה לא קשור, ברור שלא. אבל עצם זה שרואים שאתם עושים מלא דברים שונים כמו התנדבות ומנגן והצטיינתי פה ואני משחק ספורט, זה מראה שאתה בן, בן אדם עם ביטחון עצמי מגוון ופתוח ללמוד דברים חדשים. ולכן גם אם זה נראה לכם לא קשור ואתם אומרים מה זה קשור שניגנתי בכיתה ו' קלרינט, זה יכול להיות נחמד לרשום בכל זאת על, ה, על הקורות חיים. אז כשאתם באים באמת, באמת אה, לחפש עבודה אז דבר ראשון להיות אה, לבושים בצורה ראויה, לא לבוא עם שורטס קרועים ודברים כאלה וכפכפים, תבואו לבושים כאילו כמו שאתם חושבים שהייתם מצפים אה, שבן אדם ישדר שהוא אחראי, תשאלו, אתם מחפשים עובדים? אם כן תשלפו קורות חיים, הנה אני ממש אה, אשמח שתעבירו את זה למנהל, אפילו זה נחמד לשאול האם המנהל פה, המנהלת כאן, כי מספיק שהמנהל או המנהלת יראו אתכם בעיניים ותחייכו ותהיו אנשים נעימים, אל תתביישו, תבואו עם הרבה ביטחון עצמי, זה כבר יכול לעזור כי בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטה זה לא סתם איזה מארחת במסעדה היא תקבל את הקורות חיים ואמורה להעביר את זה למנהל או לאחראי והם לא תמיד גם עושים את זה אז אם המנהל שם עוד יותר טוב תוודאו שזה באמת עובר למי שצריך גם אם לא גם אם הם אומרים לכם לא אז אל תפחדו להגיד להם אוקיי אה, תודה רבה אני אשמח אם אה, אתם רוצים לשמור את הקורות חיים שלי ואם משהו משתנה בימים הקרובים או בשבועות הקרובים תמיד תוכלו לפנות אליי כי זה גם קורה שהם יכולים להגיד לכם לא האמת שאנחנו לא מחפשים עובדים ו... למחרת מישהו מתפטר ואז הם כן צריכים עובדים. אז זה הסרטון של הפעם, אני מקווה מאוד שזה יעזור לכם במהלך החופש הגדול ולמצוא אה, עבודה באופן כללי. כל הכבוד לכם שאתם בכלל מחפשים עבודה כי זה באמת אה, נותן לכם הרבה, כמו שאמרתי, זה מעבר לכסף, זה נותן לכם ניסיון, אתם יכולים ללמוד אלף ואחת דברים במקום עבודה שאי אפשר ללמוד בבית ספר. אז תהנו ושיהיה לכם אחלה חופש גדול ואני אוהבת אתכם ונתראה בסרטון הבא. ביי!